した牛久かっぱ鳴子会ですご紹介いただきました通り、えー、新曲、えー、牛久の名所である牛久シャトーをモチーフとした「神の雫」という曲を演舞させていただきます精一杯踊りますのでどうぞよろしくお願いしますそれでは参ります時は明治時代牛久シャトー創設者 神谷伝兵衛のワインへの情熱の曲神の雫構え ばし神の雫に魅了されひたむきにただひたすらに挑戦した 惜しみなく注がれる無償の愛の力今一筋の光明が差し込む全てを照らし出すやがて生まれくる命の喜びとたゆまぬ大自然の営み神々の歌このひとしずく し芳醇な香りは新たなる奇跡を紡ぎ始めるぶどうより生まれし神の雫として